もとい元気がない準備はいいか踊り子頑張れ2018年夏野村不動産ライフスポーツがお送りするよさこいメガロスレ我々のコンセプトは 美しく強くそれは身体的な美しさだけでなく精神的社会的にも美しく強くありたいとそう思っておりますゲストキャストそして経営も一体となって生きていきたい私たちは家族です皆さん 応援してくださった